नमस्ते मेरा नाम है मीनाक्षी कुमार डामडेम टी गार्डन से हम लोग का फैमिली में सदस्य ज़्यादा होने के कारण मैं आगे ज़्यादा नहीं पढ़ पाई क्लास टेन तक पढ़ी हूँ मैं भी काम करने के लिए जाती हूँ पति तोड़ने के लिए मम्मी के साथ हम लोग का गांव में एक भैया आया था आजादपुरा जो बताया हम लोग को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में अभी मैं ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ ब्यूटिशन का कोर्स कर रही हूँ ऑनलाइन क्लास करने के बाद प्रैक्टिकल क्लास भी होगा तो आप लोग भी फ्रेंड्स कुछ करना चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं तो प्रथम के साथ जुड़ जाइए प्रथम आप लोग का बहुत हेल्प करेगा हम लोग का भी बहुत हेल्प कर रहा है क्लास कोर्स पूरा करने के बाद जॉब भी मिलेगा पूरा विश्वास है आप लोग अपना पैरों में खड़ा होना चाहते हैं तो प्रथम के साथ जुड़ जाइए और अपना सपना पूरा कीजिए नमस्ते